цвет? За цвет. Мислиш може да се заљубам? Да се заљубиш? Не. Јас никогаш не би можела да бидам со турче. Ангија нема никогаш да те сака. Светот е напишан по правила. Се зборува за младотурска револуција, за Кемал. Што си ме сгрешил ти на султан? Што сум сгрешил? Интимна природа. Балканот не е мртов од 18 октомври во киносалите низ Македонија.